Для изготовления призм нам потребуется 16 выпуск волшебных граней. Находим нужный лист, отделяем развертку призмы от листа, В местах, обозначенных красными линиями, сгибаем наружу, в местах, обозначенных синими линиями, сгибаем вовнутрь. Для этого удобнее всего развертку перевернуть. Сначала склеиваем развертку по центру. Затем приклеиваем каждое основание призмы. Основание удобнее приклеивать постепенно, по одному ребру. jumbo, jumbo, jumbo, jumbo.